Ja, vi kan säga sådär att det här kommer bli skitbra kan jag säga. Nisse Mikra! Han bor den lilla Nisse Mikra! Woo! Nisse Mikra! Är du den lilla fina Nisse Mikra?